एक काम कर दो सौ रूपया दे और पचास रूपया कट ओवर एक्टिंग के वजह अरे देना यार देना समझा कर बात को यार अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे पेट्रोल नहीं है प्लीज बाद में